Hello mga Shokoy, kumusta? Nandito na naman po tayo para sa ating katuwaan Part 3 Logic Question Pero kung ikaw ay bago sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ng notification para updated ka sa mga videos na aking gagawin. Simulan na natin mga Shokoy. Alam kong excited na kayo at tawang-tawa na sa mga katanungan na inyo makakasagupa. Kaya Let's begin. Question number 1. Bakit malungkot ang kalendaryo? Your timer starts now. Ang sagot, kasi bilang na ang araw niya. <laughs> Galing ah. Question number 2. Ano ang puno na hindi pwedeng akyatin? Your timer starts now. edi yung nakatumba. <laughs> Ito! Question number 3. Ano ang similarity ng utot sa tula? Your timer starts now. Ang sagot? Pareho silang nagmula sa poet. Google! barilin kita sa mukha eh. Question number 4. Bakit maswerte ang kalendaryo? Your timer starts now. Ang sagot, dahil marami siyang date. Question number 5. Ano ang pagkakaiba ng biology at sociology? Your timer starts now. Ang sagot, pag ang sanggol kamukha ng tatay, biology yun pagkamukha naman ng kapitbahay ninyo ang sanggol, sociology yun. Question number 5. May tatlong lalaki ang tumalon sa tubig. Ilan ang nabasa ang buhok? Your timer starts now. Ang sagot, eh di wala. Kalbo silang lahat eh. Ngik! Wala akong ginagawang masama! Question number 6. Bakit gising magdamag ang mga vampira? Your timer starts now. Ang sagot kasi nag-aaral sila para sa kanilang blood test. Gunggong, barinig kita sa mukha eh. Question number 7. Ano ang makukuha mo sa baboy na magaling magkarate? Your timer starts now. Ang sagot, eh di, pork chop. Pork chop! Question number 8. Ano sa Tagalog ang Black Hawk Down? Your timer starts now. Ang sagot, AD, ibong maitim sa ibaba. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Question number 8. Bakit kailangang lagyan ng gulong ang rocking chair ni Lola? Your timer starts now. ang sagot para makapag-rock and roll siya. Yeah! Question number 9. Ano ang binibigay ng doktor sa ibon na may sakit? Your timer starts now. Ang sagot AD e di tweetment. Question number 10. Ano ang mangyayari kapag nahulog mo ang isang pulang sombrero sa asul na dagat? Your timer starts now. Ang sagot? Eh mababasa yung sombrero, ano pa nga bang ini-expect mo? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yun po mga shokoy ang mga nakakatuwa at mga nakakairita ng mga katanungan. At kung nag-enjoy ka sa mga tanong ay huwag mo sanang kalimutan na mag-comment sa baba kung saang tanong ka natawa at nairita. Hanggang dito na lang po tayo mga shokoy at hanggang sa muling pagkikita dito sa aking channel. Once again, maraming salamat po. God bless and to God be the glory. Babush!